Soy Andrés el diseñador. ¡Hija! Conmigo aprenderás muchas cosas en mis videotutoriales. Hola, muy buenos días, comunidad youtubera. ¿Cómo se encuentran ustedes? Me imagino que bien. Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Te vas a Google. Y buscas Facebook Blue se escribe Facebook Blueprint, Blueprint. Te metes en la primera que te parezca que dice www.facebook.com y arriba dice como anuncio Facebook Blueprint cursos de marketing gratuitos. Esperemos que cargue. Y listo. Arriba dice Facebook Blueprint, certificación presencial y después le dices en empezar curso, pero si tú no eres registrado le das igual ahí o registrarte y pones tu, tu Facebook actual que tú tienes. Esperemos que cargue. Y ahí nos muestra todos los cursos que tiene Facebook. Como por ejemplo, enlaces rápidos. Comience con Facebook. Introducción a las páginas de Facebook. Crear una página de Facebook. Conectes y conectes. Tese con su público usando Facebook Live. Cuenta Cuenta cuentos inmersiva con Facebook, Messenger, conectes y comuníquese con los clientes, introducción a Instagram, creando su presencia móvil con herramientas comerciales de CMB Fast Track, guía de estrategia con el futuro de la encuesta presencial, seguridad de marca en toda la familia de aplicaciones y servicios comienza a publicar Facebook e Instagram, orientación a audiencias básicas, promueva su negocio desde su página de Facebook, descripción general, a la subasta y entrega de anunciantes, extiende el alcance de su campaña, etcétera, etcétera. Recuerda, eh, aquí abajo bajar el enlace de la página de Facebook en la cual tú puedes hacer el curso de Facebook Blueprint comunidad youtuber. Recuerda comunidad youtubera, sígueme en todas las redes sociales e interactúa con nosotros por medio de las redes sociales y suscríbete a mi canal Andrés